大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享了，我是牧场主人崔显耀牧师。我直言直语讲做人道理。今天第一百六十五讲，神要对你说什么？再来一杯。 利木易乐王的言语，是他母亲教训他的箴言。我的儿啊，我腹中生的儿啊，我许愿得的儿啊，我当怎么样教训你呢？不要将你的精力给妇女，也不要有败坏君王的行为。利木易乐。 君王喝酒，君王喝酒不相宜。王子说：“浓酒在那里，也不相宜。恐怕喝了就忘记锐利，颠倒一切困苦人的是非。可以把浓酒给姜王的人喝，把清酒给苦心的人喝，让他喝了就忘记他的贫穷，不再纪念他的苦楚。” 今天这这个题目再来一杯似曾相识吧，我想你立刻就会想到再来一杯这样的题目是跟酒有关，而且这个经文里面读的时候也出现到这个酒啊这样的一个字啊，浓酒、清酒啊，这个酒呢其实对我们人类啊，对我们的环境。 其实真的是可以说脱离不了关系，其实是人类里面很多很多事情全部都是有一定的这个关联性。你可以说从最早最早，啊，有人类开始就开始苦食，到现在我们这样的一个现代化的一个城市啊，那你会发觉到啊，都跟酒有关。 啊，从平民到君王啊，跟酒有关；从没教育到有教育，跟酒有关；从你落后啊，收入少跟收入高的地方跟酒有关；从乡下到城市跟酒有关；还有跟男呢、女人酒有关啊，不同年龄层其实都跟酒有关。 那其实，人类的这个环境、生活习惯、宗教文化、饮食啊、庆典，甚至可能是文学，其实都常常都会提到有酒这样的这个文化在当中。除了啊，婴孩或者啊还小的小孩子。 他们或许对酒呢是懵懵懂懂不知，否则的话，其实我们每一个人在各个层面所接触的，那听的、讲的、知的、看的，哦，或者甚至是自己喝的，都跟酒有关。所以，请问你有喝酒吗？你知道喝酒的好处，知道喝酒的坏处？ 你因什么原因喝酒呢？酒对你是好吗？特别你是基督徒，更要去问这个问题。那我们看今天经文的时候，里面就讲到一个叫做利木易乐王，讲这个教训的呢，其实是他的母亲。 母亲说：“他对孩子的真言，所以上一次我们讲到真言呢，啊，这个真言呢，其实就是上帝所漠视的意思，那那就是上帝的教导。而现在留在真言书里面、圣经里面给予我们教导的，那基本上那就是上帝所漠视我们的事。” 也就是说，在经文里面很清楚的，啊，一看直截了当的就告诉我们，就是对于酒的这个文化是好坏对错，其实很清楚的。所以作为母亲的，她对于她的孩子，这个君王的这个孩子的教导呢，就是王不要有败坏的行为。 当然，你两件事，一个就是跟这个淫乱、性欲、奸淫、女色的事有关，所以这个大家都一个明白。好，我们也不多着墨。今天我们的重点，因为它经文这么多，里面很多都是讲酒，那重点应该就在酒的文化里面。所以在当中呢，他就提到的就是。 对于做君王，他的孩子哦，这个喝酒的事情是不相宜的。然后再下来呢，就是王主说，那就是说啊，这个王他的孩子，就是说浓酒在哪里呢，也不相宜。也就是说，在这里浓酒也好，清酒多好啊，其实对于君王，对于王子，都是不相宜的。 酒可以说是它的呃呃酒精的程度吧，啊，但是不管是浓或者是轻，其实在这里很直接的都说什么不相宜。为什么喝酒啊不相宜呢？其实呢在这里有很清楚，我们都告诉我们。 酒会使人乱性，这个是我们自己资生经的教导。而我们在现实的环境里面，我们自己有喝酒的人，你也知道，酒会使你会乱性，而发生很多事情的这些的意外啊、犯罪啊、暴力、车祸等等等等。 其实呢，都是什么酒造成乱性而产生的，所以我们是很清楚酒会使人乱性。所以这里很清楚的告诉我们，酒会带来乱性有两方面。对，第一，他就说第五节说你喝了可能。 那犹太人大家都很清楚，他们有上帝赐给他们的各方面的律例、典章、诫命、规矩、条规。总的来说，就是对上帝啊的这个要求啊，我们说是律例。所以你喝了酒，你可能会忘记上帝对你的吩咐，上帝对你的要求和教导。所以一，那就是喝了酒，对上帝来说，你可能忘记了瑞利。 第二呢，你喝了酒呢，你会颠倒困苦人的是非，哦，那是一，就是对于上帝的锐利，你会忘记了什么该什么不该。二，那你就是你会颠倒是非，因为你乱性了，什么是对，什么是错，什么是好，什么是坏，你也不知道，你会颠倒是非。所以这个是在对人的事情，在处理事情的层面上，你。 都可能会，酒使人乱性，经文里面很清楚，红酒、清酒不该喝了，那就会乱性，忘记对利，你会颠倒是非，很清楚的告诉我们。当然，第六节那就要很小心，因为。 在这里说，把浓酒给姜王的人喝，把清酒给苦心的人喝，这个是很小心的解释。这里不是赞同说啊，让我们的王子不喝，我们就给他留给姜王的人，给苦心的人喝，不是这个意思。其实很清楚的说，不相宜，不该喝。但是为什么说给姜王的人喝？ 为什么给苦心的人喝呢？那是说明这些人呢，啊，就是没有办法处理他们的事情，啊，他们在当中呢，啊，就是给这些无能的，没有办法处理他们的事情的，当他们让酒来去什么麻醉他们，逃避事情。也就是说，酒是使人做什么呢？使人家进家。 不能分辨是非，使人家忘记上帝的话语，所以结果呢，喝酒你就会来什么麻醉自己，逃避现实。这不应该是属上帝的人。上帝的人是有依靠的，上帝的人是懂得什么是对错啊。所以，那我们真的是看到圣经给我们。 而特别是《真言书》的二十章十节，他还讲到九人使人邪，邪慢的意思就是使人家可能轻浮啦啊。 它也包括了使人家渲染，凡因酒错误的就胡智慧，所以酒能使人邪慢、渲染，凡因酒错误的就胡智慧，所以它使人家喝了酒轻浮夸大，喝了酒使人家渲染，大声小声，失去形象。 没有礼智礼仪，没有礼貌，没规没矩，啊！因为酒而错误的，就没智慧。很明的酒会使人错误，而当你错误的话，你就变成没智慧的人。所以敬畏耶和华是智慧的开端，相反的，没有智慧，那就是说你不敬畏耶和华。所以道理是很简单，哦。 因为错误就是没有智慧了，啊，没有智慧就等于没有敬畏耶和华。所以在这个经文里面，我们可以说呢，你假如是找呃圣经里面，特别是旧约，特别是旧约啊，是很多很多有关酒的事情啊，这个有关酒的事情啊，其实你也可以在当中把它全部。 整理出来，你会发觉到呢，其实这个酒呢，啊的这个呃好处啊和坏处是很明显，你列下来，可以说是百害无益啊，哦，因为在君王、祭司、士师、拿西尔人啊这些所谓的带领、教会者啊，上帝给他托付者。 都是要他们禁止喝酒，免得他们乱性。而这个地，呃，这个我们这里的经文呢，其实最最明显的，就是浓酒、清酒都不相宜，它带来的结果是乱性，是非常的清楚。而我们可以说呢，退一步的只有。 啊，持戒啊，圣经就是那么一段铭文的讲到酒的一个好处，那就是提摩太后提摩太前书五章二十三，提摩太前书五章二十三，这是保罗这样讲，对这提摩太说，因你胃口不清，屡次犯病，在。 不要照常喝水，可以稍微用点酒。这个经文呢，我再读一次，大家弄清楚哦。因你胃口不清，屡次患病，再不要照常喝水，可以稍微用点酒。所以在这里很清楚的告诉我们，这个不是提摩太自己想喝酒，然后找了一些理由来喝酒。 而是什么？而是被吩咐、被教导、被指示。保罗指示他说：“你去喝点酒吧。”然后什么原因呢？很清楚，胃口不清，肠胃不好，而常常犯病啊。所以你胃口不清，常常犯病，那就是身体上的问题。所以提摩太是因为奢华宴乐。 去喝酒吗？不是，是因为患病。那再接下来呢？另外一个原则，稍微喝点酒，不要趁机说：“哎呀，圣经在这里讲，我为了身体健康可以喝酒。”那我就去找了那些普酒啊，尽量喝，因为我为了身体的健康。其实不，稍微用点酒，只是达到什么？达到治疗。 保健的益处而已，所以只有这个经文是比较明的讲对酒可以被接纳，而很清楚的是为身体的缘故，不是像我们今天奢华宴乐的缘故。所以圣经里面很清楚的告诉我们，总的来说。 酒是使人乱性的，所以我们作为基督徒，我们要避免。当然，在今天，你说我也没有听到圣经的教导，因为在教会圈子里面，今天教会都不讲这样的题目。或许的原因，可能就是教会的领袖们，我们呃都不去讲，教会领袖们都不讲这个题目，为什么？ 可能缘故是教会领袖们自己都在喝酒嘛，所以哪里敢讲，对不对？第二呢，可能是说，哎呀，这个是呃教会领袖呃都喝酒呃都不敢讲，然后呃信徒普遍都找了很多理由来说可以喝酒，所以信徒也喜欢喝酒，所以我们也没有必要讲，所以最好是什么？ 讲道的人就明哲保身哦， <laughs> 避免，哦啊，避免呃有冲突啊，所以少讲为妙，那就不讲咯，所以变成教会也不讲，信徒也没有机会听。但是今天我们如果自己在圣经里面去找跟酒有关的经文，我们就很清楚的知道，上帝。 对于酒的这样文化的漠视是什么？所以基督徒不要再喝酒，不要自欺欺人，也不要强词夺理。这是神对你说的话。我们一起祷告，天父上帝。今日的环境里面，酒已经是一个普遍的文化，很多时候。 我们发觉到教会不讲，信徒也不管，所以很多时候教会里面很多的信徒都有喝酒的习惯。当然，很多时候我们看起来就好像很现代化，我们是很开放，但是主啊，我们知道这是圣经很明文的指示教导，就是使人乱性。 所以我们祈求主帮助着我们，让我们教会，让我们信徒能够清清楚楚的明白圣经给予我们的教导。我们要学习顺服。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力。如果还没有订阅，欢迎你来订阅啊！当然，请你转发，让更多人听了。 也希望他们能够订阅。那欢迎你在 YouTube 油管啊，写下一些的呃文字，彼此的鼓励分享，也让别人那包括有在 YouTube 全世界啊，有在 YouTube。 呃，看这些节目的人有机会看到上帝的教导。再见，上帝祝福你啊。